Trochę zimno, trochę spadło śniegu, ale czas na przelot nad budową drugiego toru WKD na odcinku Podkowa Leśna Główna, Gdodzisk Mazowiecki Dadońska. Zaczynamy! mazowieckie inwestycje.